රයිට් ඒක දවස්සේ ඔය ගද පෑම්ද බෑම්ද කෝල්ස් ගන්න එක හරි නෑනේද මොනකෝල්ද පෑම් ප්‍රෑන්ක් ප්‍රෑන්ක් ප්‍රෑන්ක් දැන් කාර්ද මේ ප්‍රෑන්ක් එකක් දෙන්න යන්නේ mm. කාර්ද හරිම උද අහිංසක විදියට උදේ නැගිටලා උපන්දිනය සමරණ කෙනෙකුට <laughs> හොඳද හොම කරන එක ළඟම යාලෝ විදියට අපි පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙමු පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙමු මේ කවුද දන්නවද ඒ තමයි අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රවීණ ගාන ශිල්පියෙක් චන්දසේන හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා අද ඉතින් එතුමගේ බර්ත්ඩේ එක හරි උපන්දිනය ගමුද බන්න කොල්ලයා මොනා කියයි දන්න බරම්බර ්‍රයක දල්ල පොටන්නවා කතා කර යන්න මං කොල්ල ගන්නක රයිට් දන්නට මේයාට කෝල්ල එකක් අරගෙන සුබ පතන්න තමයි ගන්නේ බොහොමත් යහපත්චේ පොඩකින්න නම්බ එක ගන්නකාං රයිට් ෝකේ අපි බලමු ආන්ස කරන්න අතිර තියෙනවා නොකරයිද දන්නෙත් නෑ හරියන්න අපි රයින් එකට තාම බර්ධක දස වැඩ වැඩි වෙලා දන්න බල වාකන් කේ කිය කෙන හරි Hello, good morning. Hello, good morning, Mr. Chandrasena ඉන්නවද? කවුද කතා කරන්නේ? මම මේ කතා කරන්නේ ඩිලිවරි මේ කරන courier service එකේ කතා කරන්නේ. සගෙනමට පාර්සල් එකක් තියෙනවා ඒකට තමයි ගත්තේ. කතා පොඩ්ඩේ හලෝ සමන් කතා කරන්නේ නැචුරල් ෆ්ලෝරා කුරිය සවිස් එකෙන් සර්ග නමට තියෙනවස මේ ෆ්ලව බොකේට් එකකුයි කේක් එකකුයි ඒක ඩිලිව කරන්න කතා කරේ සගේ ගෙදරටන පාර පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මයි ගේත් කියන්නේ රැව්වල කැල්රන මහරගම පමුණුව හන්දියෙන් පොල්බත්ත පාරට හැරිලා පල්ලම බහිනකොට වම් පැත්තට තියෙන පාරක් එමලියානා ජයසේකර පටුමග. හරි. ලෝකේෂන කවන්න කියන්න එව ලොකේෂන එක ලොකේෂන කවන්න සරම මගේ වටස නම්බකම මේක අවන්න දෝනේ ස පොඩ්ඩක් කියනස ස මේක ඇවිල්ලා මේ අර මේ කෑෂෝන් ඩිලිවරි ප්‍රසන්ට එකක්ස මේක ටෙන් තවසන් වෙනවා මේක ඩිලිව කරාට පස්සේ සරතමයි සල්ලි දෙන්න ඕනි ඕ මෙහෙම මේ පොඩක්කින්ද ඔවල් හෙලෝ කවුද දන්නේ වේද මේ කියලා තියෙන්නේ මිස්ටර් චන්ද්‍රසේනට පොඩ්ඩක් දෙනවද ආ චන්ද්‍රසේන හෙට්ටි ආරච්චි මහත්මයා ආරච්චි මහත්මයා චන්ද්‍රසේන හෙට්ටි ආරච්චි මහත්මයා සුබ උපන් දිනයක් ජයෙන් ජයම වෙන්න ඕනේ මල්ලිවෙනවා කේකයක් ගන්න අන්නේ එහෙමද මේකත් අහගෙන ඉන්න එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම හරි ඔව් ඉන්න Happy birthday to you Happy birthday චන්දසෙනයි ඕමලි අපි ෂායි FM එකෙන් ඕ මට එකපාරට අඳුරගන්න පස්සේ කතා කරලා මේ තරහ ගියේ නෑ නේද මේ මේ මේක මේ ගින්නත් දෙන්න යන්නේ <laughs> දැන් ලොකේෂන් එක දාන්න කියලා. <laughs> අනේ අපි එහෙම කාටවත් උන් හිතකින්වත් ගින්නක් දෙන කට්ටිය නන් නෙමෙයි. හරිද? <laughs> බෝම්බයක් දෙකක් දුන්නොත් ඇරෙන. අපි හරිම ආදරය කරන කෙනෙක් හරිම වටින සම්පතක් අපිට කියපු ගමන් අපි මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කිව්වත් දුවන් එන කෙනෙක් අපි ළඟට. අපි ආදරය කරන කටහඬක් ලස්සන සින්දු ගොඩක්. ඉතින් අද උපන්දිනේ දවස. අද කීවෙනි උපන්දිනේද මේ? ඒක කියන්නේ නැහැ ඒක කියන්නේ නැහැ ඒක කියන්නේ නැහැ ඒක කියන්නේ නැහැ ඒක පස්සේ කියන්න <laughs> හරි ජයෙන් ජය වේවා එහෙනම් අපි එනවර කේක් එකට කැන්ඩල්ස් අරන් එන්න එහෙම කීයක් ඕනේද කියලා දැනගන්න මේ එහෙනම් අපි ටක්ගාල කල්ල වැන්න මන් දෝන්ට කතා කලා දෝරි පෙන්ඩ මෙන්න ගිටක් කියලා <laughs> ජය වයනං නිදුක් නිරෝගිමත් සුබ උපන්දිනයක් වේවා හරි හරි තවත් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න ශක්තිය ලැබේවා ජයවේවා. හරි කොහොම තින් මල්ලි කොහොම තින් ඈ. පාට එක කීයට තියෙන්නේ අපි කොහොම දෙන්න ඕනේ? එන්න ලොකේෂන් එක දාන්න. පමණු හන්දින් ඇරවල පැත්තට ගිහින් ලොකේෂන් එක දාන්න. ජයවේවා <laughs> යන සුබ දවසක්. හරි.